तो hello guys welcome back again तो कैसे आप सब लोग उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे फ़िलहाल भाई मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप कम पैसों में बहुत अच्छे डायमंड ले सकते हो टॉपअप करके नहीं डायरेक्ट ऑफ़र लेके फ्री में कैसे डायमंड ले सकते हो फ्री में नहीं मतलब से लगेंगे बट भाई ऑलमोस्ट फ्री का ही समझ लो माल क्योंकि अगर आपको एक रुपये के दो डायमंड मिल रहे हो तो भाई फ्री का ही माल होगा तो चलिए बिल्कुल स्टार्ट करते हैं वीडियो को अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना एंड तक वीडियो लाजमी देखना ताकि आपको समझ आ जाए इसके अलावा हम भाई न्यू टॉप अप इवेंट के बारे में भी बात करेंगे क्योंकि भाई अभी अभी अभी ऑलमोस्ट बारह बज के कुछ मिनट हो रहे हैं न्यू टॉप अप इवेंट आ चुका है उसके बारे में भी थोड़ा सा गाइड कर दूँगा बता दूँगा आपको आपको फ़िलहाल हम बात करते हैं आप कैसे डायमंड ले सकते हो तो सिंपली आपने आ जाना यहाँ पर यहाँ पे क्लिक कर देना है जहाँ पे मेंबरशिप वाली ऑफ़र है यहाँ पे टॉप अप है स्पेशल ऑफ़र है तो आपने इनमें से कोई भी बाई नहीं करनी है मेंबरशिप कार्ड भी बाई नहीं करना है सब्सक्रिप्शन कार्ड भी नहीं लेना है कुछ भी नहीं करना आपने सिंपली अभी तो मैं ऑफ़र वो ऑफ़र ले चुका हूँ आपने सिंपली यहाँ पे जब ये ओपन करोगे ये वाला पार्ट ये देखो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ ये देखो बार बार तो आपने सिंपली यहाँ पर आ जाना है तो यहाँ पर आपको ये देखो एक टॉप अप ऑफ़र है एक स्पेशल ऑफ़र है एक मेम्बरशिप है और सब्सक्रिप्शन ऑफ़र है तो आपने इनमें से कोई भी नहीं लेनी आपने जब ये ओपन करोगे तो आपके पास आएगी लेवल पास वाली ऑफ़र तो आपने सिंपली लेवल पास वाली ऑफ़र में रुको मैं आपको बताता हूँ अपनी दूसरी आईडी लॉगिन करके सो so, सिंपली मैं अपनी दूसरी आईडी पे आ चुका हूँ आप देख सकते हैं मैं वहीं पे क्लिक करूँगा और ये देखो भाई यहाँ पे आ गया टॉप अप ऑफ़र यहाँ पे स्पेशल ऑफ़र और ये देखें जिस जिस बंदे ने ये ऑफ़र नहीं ली होगी भाई उसके पास आ रही होगी लेवल पास ऑफ़र मतलब लेवल अप ऑफ़र तो इससे होता क्या भाई जब आप लेवल टू पे होगे तो आपको 300 डायमंड मिलेंगे लेवल फोर पे पिचहत्तर पिचहत्तर पिचहत्तर मिलते जाएंगे मतलब ऐसे ही करके आप जब 25 लेवल तक चले जाओगे आपको पिचहत्तर पिचहत्तर मिलते जाएंगे मतलब जैसे ही आप लेवल अप करोगे आपको आपको सिंपली यहाँ पे आना और आपको क्लेम कर लेना इसके बाद जैसे ही आप थर्टी लेवल कंप्लीट करोगे तो आपको 300 डायमंड और मिलेंगे और भाई बहुत ही ज़्यादा बड़ी ऑफ़र है आपको लाजमी लेनी चाहिए ये ऑफ़र मिस नहीं करनी चाहिए जस्ट आप देख लो भाई फोर हंड्रेड टाइम इस पर ऑफ लग चुका है आप देख सकते हैं अभी देखो इस पर तो नहीं मैं ले रहा आपको बता रहा हूँ कि अभी ये देखो two point nine nine dollar की है मतलब ये टोटल पाकिस्तान रुपीज़ बनते हैं फाइव फिफ्टी हंड्रेड यस मतलब पाँच सौ पचास रुपये बनते हैं और आपने डायरेक्ट अपने मोबाइल पे लोड करना है मतलब इजी लोड कर लें कोई भी सिम है तो उससे ईज़िली हो जाएगा कोई भी मसला नहीं है आपने जैसा आप पाँच सौ पचास रुपये या एक दो रुपये ज़्यादा होने चाहिए आपके बैलेंस में तो आपने सिंपली यहाँ पे आके इस पर क्लिक कर देना और जैसे ही आप टॉपअप का ऑप्शन आएगा आपने यहाँ पे टॉपअप पे क्लिक कर देना और परमिशन दे देनी है सिंपली आपका टॉपअप हो जाएगा कोई भी बढ़िया बात नहीं अभी चलते हैं वापस तो अभी टॉपअप के बारे में बात करेंगे न्यू जो टॉपअप का इवेंट आ रखा है अगर इसके बारे में आपको कोई मसला हो तो आप भाई मेरे से पूछ सकते हो कमेंट करके मैं लाजमी रिप्लाई करूँगा तो वापस चलते हैं अपनी ओरिजिनल आईडी पे सो so, सिंपली हम वापस आ चुके हैं तो अभी अपन बात करेंगे टॉपअप के बारे में तो ये देखो भाई यहाँ पर टॉपअप इवेंट आ चुका है और मेरे ख्याल से भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया क्योंकि आपको जस्ट और जस्ट एक डायमंड का टॉपअप करना है सिर्फ और सिर्फ एक डायमंड का तो ये देखो भाई क्या ओपी लेवल की स्किन है ग्लूवाल की अमेजिंग है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी है गुड लुकिंग भी है तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक डायमंड का टॉपअप करना है और आपको ये स्किन आपकी परमानेंट हो जाएगी तो इसके बाद भाई स्टार हैं तो विंटर स्टार जो होते हैं टोकन जो होते हैं ये देखो भाई ये दो हैं मतलब उनचास डायमंड पे फिर वन 149 नाइन पे और इसके अलावा भाई ये है एडवेंचर बॉक्स अभी इसमें से पता नहीं क्या निकलेगा भाई रूम कार्ड तक निकल सकते हैं देखो भाई पाँच रूम कार्ड तक निकल सकते हैं तो आई थिंक ये इन्वेस्टमेंट बुरी नहीं होगी अगर आप ख़रीदना चाहते हैं या टॉपअप करना चाहते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये इन्वेस्टमेंट पूरी नहीं होगी क्योंकि भाई एक रूम कार्ड जो है आई थिंक अगर आप ये टोकन से भी लें गिल्ड वाले टोकन से भी करके लें मतलब क्या बोलते हैं डिस्काउंट लेकर दें तो आपको एटलीस्ट अस्सी डायमंड में मिलता है तो अगर आपको ये खाली चार सौ नहीं फाइव हंड्रेड डायमंड का टॉपअप करने पे अगर आपको मिल जाए पांच रूम कार्ड मिल जाए तो इसमें भाई क्या ही गलत हो सकता है मतलब ओपी लेवल अगर आप नहीं इतना ज़्यादा टॉपअप कर सकते तो भाई सिंपली अगर आप ग्लू वॉल का टॉपअप कर लें तो यही काफ़ी अच्छा रहेगा तो काफ़ी बढ़िया है और इसके अलावा भाई हम जो गिव अवे कर रहे हैं उसका भी हम इन जल्दी ही विनर अनाउंस करना करने वाले हैं तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और उस वीडियो को भी लाजमी देख लेना मैं ऊपर लिंक दे दूँगा अभी फ्लैश कर रहा होगा तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर तो भाई वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो और अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर दो मिलते हैं इस तरह के एक और बढ़िया वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय अल्लाह हाफि